Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a raționa. Unul din sensurile din DEX pe care eu l-am ales astăzi este a gândi logic. Ehm, ei bine, eu am ales să gândească logic pentru mine și să raționeze în locul meu eh, pe părinții mei de foarte mult, acum foarte mult timp, când mi-am ales profesia. Ehm, de curând, nu, de câțiva ani, mi-am eh, schimbat profesia cu una emoțională, actoria, și cred că e mult mai sănătos atunci când uh, ne alegem partenerul sau profesia, să dăm butonul lui a raționa, să dăm puțin mai încet și să dăm mai tare și mai, cu mai mare volum butonul lui a simți. Tu ce părere ai? Ciao!